Quand je parlerai la langue des hommes ou encore la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne. Quand je parlerai la langue des hommes ou encore la langue si je n'ai pas l'amour Je suis un érin qui résonne Quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères et de la connaissance la foi jusqu'à transporter les montagnes si je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien si je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien si je n'ai pas ça ne me sert à rien. Quand je donnerai mes biens pour le besoin des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. J'aimerais comprendre et connaître cet amour du Père. J'aimerais connaître et comprendre cet amour du Père dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur profondeur, dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur et la profondeur. J'aimerais comprendre et connaître cet amour du Père. J'aimerais. J'aimerais comprendre et connaître cet amour du Père. J'aimerais. J'aimerais comprendre et qu'on amoure cet amour du père. Ton amour, j'aimerais comprendre et qu'on amoure cet amour du père. Oh, mon amour, j'aimerais comprendre et qu'on amoure amour du père. Ton amour, j'aimerais comprendre et qu'on amoure cet amour du père. Ton amour, amour, fais-moi connaître. J'aime comprendre et connaître Jésus, cet amour, tu perds. Cet amour parfait. et fondé dans ton amour je veux être. Dépouille-moi encore, Seigneur, du vieil homme, Seigneur. Donne-moi de, ne pas regarder à mes propres intérêts. tu es charité, Tu nous demandes d'être parfait comme toi tu l'es, comme le Père l'est. Apprends-moi cet amour. Non comme les hommes aiment, mais comme toi tu aimes. Comme toi tu aimes. Cet amour qui dépasse notre entendement. Cet amour qui dépasse l'amour humain, Seigneur. Quel est cet amour profond, Jésus Oh Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, encore. Enseigne-nous, ô oh Père. Car sans cet amour, nous ne sommes rien. Sans cet amour, tout ce que nous faisons, c'est vanité. Vanité. vanité. Oh, amour parfait, cet amour cet amour du Père, J'aimerais comprendre et connaître cet amour du Père. J'aimerais, j'aimerais comprendre et connaître cet amour du Père. tu perds.